L'anglais euro, ça va être la matière où on va faire le lien entre toutes les autres disciplines. Par exemple, on va étudier, euh, la, sais pas, la biographie de grandes personnes historiques pour l'histoire des Alpes. Euh, on va travailler sur les sports nationaux européens dès la rentrée. Est-ce que vous voyez encore un pays qui a une frontière avec l'Allemagne Vous allez être donc du coup dans, le rôle euh, des personnes qui décident le niveau européen. Dessinez tout ce que vous voulez qui répond à la question à votre quel défi écologique, quel défi vous voyez en matière d'écologie sur le continent européen euh, Ah, faire des grosses poubelles. Cet été, il y a eu d'énormes incendies dans le Var ça non, tout à fait. Alors, qui êtes-vous Quel est le votre groupe On est le PPE, e. on est l'extrême droite et euh, en fait on est contre euh, toutes les propositions venant de l'Europe. Les républicains. Les républicains, exactement. Euh, nous sommes des socialistes démocrates, Bonjour, quel est votre projet et quelles modifications allez-vous faire bah, On va essayer d'interdire l'article 4 parce que euh, nous, c'est pour l'Europe et ça, c'est pour que quelques États. quoi bah, on pense que pour l'article 2, euh, bah, la vente, c'est par euh, les États membres et pas par, les, par la, Commission européenne. Vous avez été approché par un certain nombre de lobbyistes qui représentaient leurs intérêts. J'ai cru apercevoir des lobbyistes euh, qui représentait des agriculteurs ou des apiculteurs euh, qui défendent les abeilles. Euh, Ivan David, moi je, suis de quel groupe du parti du groupe politique extrême droite. je suis contre parce que qui, dit financer dit utiliser de l'argent. De quel, de quel groupe politique s'il vous plaît ECD. Oui. Et en gros, la limite, l'argent, c'est pas le problème numéro un parce qu'on peut augmenter les impôts. Si on, si on augmente les impôts, les citoyens seront pas contents, mais on pourrait plutôt, euh, bah, euh, une fois qu'on aura fini ses études, euh, bah, on aura plus de fruits et légumes, du coup, on pourra gagner plus d'argent. Monsieur Lukovic de droite, si vous faites payer plus les citoyens, vous croyez qu'ils vont être contents Ça va amener à des manifestations, à plus de violence donc euh, il faudrait éviter euh, l'augmentation des impôts. Qui est pour Levez le bras s'il vous plaît. Qui est pour cette proposition de financer des études ah plus sérieuses avec toutes les conséquences que l'on a vues 9 et 4, 13. 13 pour. Qui vote pour le fait d'interdire tout cours d'utilisation, que ce soit sous serre ou hors dessert 9 pour. Qui s'abstient Très bien. Qui va contre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Contre 14.